Sigue teniendo fe. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una exhortación. Sigue teniendo fe. Si tú miras al Redentor de ti y todas las circunstancias están en contra de la promesa que Dios te hizo, sigue teniendo fe. Es muy fácil desanimarse, es muy fácil mirar a Redentor, lo que pasa y no mirar a lo que Dios dijo. Pero tenemos que tener fe. La Biblia nos da esta enseñanza que por fe vamos a alcanzar las promesas. Mira Abraham. Abraham tenía una esposa que no estaba más en la condición física de poder salir embarazada. Y él mismo ya tenía una edad. Pero Dios sí hizo un milagro. Eh, mirando lo que estaba Redentor, toda su circunstancia, la gente podía decir es imposible. Pero cuando es imposible por el hombre, y allí que es posible para Dios. Y allí que puede pasar un milagro. Mira lo que pasó con José. José estaba en el cárcel. Él tenía mucha promesa que iba a ser un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre de mucha autoridad, pero estaba en el cárcel y todo el Redentor estaba en contra de él. La familia se había olvidado de él, se lo habían vendido los hermanos. El jefe que él había servido con mucho, mucha fidelidad, claro, <laughs> se había olvidado de él. Las personas en el cárcel que él había ayudado, se habían olvidado de él. Pero Dios no, no se había olvidado de él. Y un día él se levantó la mañana que estaba preso en el cárcel y por la noche él se estaba durmiendo en los palacios del rey. Entonces mira cómo en un día todo puede cambiar. A pasar de las circunstancias que están alrededor de ti, sigue teniendo fe, sigue creyendo en Él. Porque lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, Él es fiel para conseguirlo. Amén. Y con esto quiero saludarte y quiero que acepte una invitación para que tú puedas compartir este mensaje con más personas porque la gente necesita más fe, más exhortación. Un abrazo y hasta pronto.